异变感应者，嘿嘿。这啥呢？等一下，这等级太高了。他血这么，这血之前这么厚，的吗？ 站起的可以看。哦，对面有猎头组，我看到对面出现一票猎头组了，抓起来吧，抓个三只。 有没有面具呢？有面具，制服面具。Yes。村庄，这村庄也没半个人，有这么可怜不是吧？哎，有有一个人。 农夫，你在这边过得舒服吗？快乐值一百，看来蛮快乐的。哇哦！哇！ 酋长家，酋长在那边呢， <laughs> 我要去找酋长聊天。要戴面具过去。Hello。Hello， 呀呀呀呀呀！哦，长枪，多少坚定。你要的东西还真的贵，这可多换肌肉。你要东西真特殊。 你家伙跑不亮。哦，铁剑换两个金锭，这交易真划算。你们都不点灯的吗？那你点个灯。给那你点个灯啊！太黑了。 下一个，又找到你了。西瓜，真力，真棒！ 掉了啥？啥都没有。哎呦！新的面具。哥布林。 不理，等一下你会打我吗？你不会打我，那我不理，那我不打你。妈耶，你们动作好快！我放一些坐垫把你们关起来。坐着，你会做什么？会坐着，好了。哦。 大城市。迪迦啦！迪迦那个很爽的经历都跑哪去了？ 先说，再说。 음. 太惨了吧！啊，没戴面具，面具应该哦，哦，面具应该在这儿。 那闪够远，再回去应该就没事了。嗯。西瓜都不见了，我还是找不到那个西瓜的。卖西瓜的可能被宰掉了。我如果攻击他们，会不会被攻击？ 可逗！什么？我戴他面具就随便揍人是吗？也太爽了，可可逗！哈哈哈！我们中出了一个叛徒！哦。 被发现了，叛徒现在被发现了，在偷打人的时候不能被发现是吧？嗯哼，他们好像在瞪我，我觉得我被瞪了。

大我溜回来了，传送门太强了。好久没在家里床上睡觉了，我睡。 <laughs> 嘿。 待会儿。哎，酋长！我酋长生了一堆怪，是不是因为？怎么是 就赠送了一只羊。哎呦！ 酋 <laughs> 长再送一头羊，北极生的羊。哎喂，不是这样子。给你一只北极熊的羊妹妹。 哦，获得一个新的面具，再看看，铁剑换有了。哦，找到西瓜了，西瓜的好，我就杀西瓜，就是你西瓜，西瓜，开心，哎，哎。 我给你个坐垫，来，请坐，请坐，哈哈哈。那还有什么比较好交易吗？铁剑不好，西瓜很金币，西瓜金币。我话好多。 太爽了换换到不能换的太强了这个我要去球场换能力了，耶嗯嗯不不不不不 谢谢，我获得酋长的祝福了。我会使用太阳犬。我天啊，寄生的羊。对，寄生的牛。 你要不要撞我，清洁溜溜。